Дорогие россияне, разрешите поздравить вас с долгожданным парадным обедом. Простите, парадом победы. Честно говоря, мы планировали провести этот парад на Крещатике, но украинские неонацисты нам на зло в этот день объявили комендантский час. Но ну ничего, мы им молниеносно ответим тем же, когда они захотят провести свой парад победы на Красной площади. <coughs> Готовясь к сегодняшнему празднику, мы решили сделать ход конем. И пока Лавров ходит по Красной площади, Сергей Викторович, ну прекратите так ржать, не распугивайте зрителей. Командовать парадом буду я. Эм, хочется отметить, что в этом году наш э, победный парад проходит особенно победному. Скажу откровенно, в этот раз репетировать парад было гораздо легче, потому что после спецоперации на Украине он стал в разы короче. И первыми на Красной площади появляются наши долбанные танкисты, э, простите, доблестные танкисты, которые на сегодняшний день освободили от своего присутствия Киевскую, Черниговскую и Сумскую область. <coughs> Вслед за ними движутся наши новые ракетные комплексы с еще более высокоточными ракетами. Если предыдущие попадали точно, то эти уж точно будут попадать точно. Сегодня на нашем параде присутствует много зарубежных высокопоставленных гостей. Правда, их не видно. Их очень высоко поставили. Приятно также осознавать, что наш парад посетил премьер-министр дружественной нам уринотерапии, ой, это э, Эритреи. А те, кто сегодня к нам не приехал, еще приползут на коленях, как ползут сейчас по Красной площади на коленях наши славные пехотинцы.